爱到尽头，覆水难收。爱悠悠，恨悠悠。为何要到无法挽留？你丑不丑？你觉得你丑不丑？哦，啊，那你好看。你是不是好看？ <laughs> 好看吗？ <laughs> 你是不是很好看？ 太阳对我眨眼睛，鸟儿唱歌给我听。我是一个努力干活还。